замовченню адреса в системі відображується максимально повними та можуть включати додаткову інформацію про район, громаду, прив'язку до якогось об'єкту, наприклад, заводу. В системі реалізовано інструмент налаштування формату відображення адреси. Для цього необхідно перейти до вкладки меню Налаштування інші обрати чекбокс формат адрес користувача та обрати всі необхідні параметри, які мають відображуватись у полі адреси усіх звітів. Наприклад, це буде місто, назва вулиці та номер будинку. Після цього потрібно натиснути кнопку Зберегти та поновити перезапустити браузер. Заходимо до системи повтор тепер, як ми бачимо, у нас у звіті відображується тільки та інформація, яку ми обрали. Номер будинку, вулиця, місто.